ознакомительные видео по нашей продукции, тактической тренировочной системе. Автомат охолощенный, УСАК 103 производства Ижмаш, деактивирован в заводских условиях. Применяемый боеприпас, патрон светозвуковой 7,62 на 39. Насадка с излучателем устанавливается на штатное место дульного тормоза компенсатора. Срабатывает при выстреле холостым патроном. В насадку излучатель встроен сменный аккумулятор, который позволяет сделать более тысячи выстрелов. Время саморазряда 7-10 суток. Один из видов мишени, применяемый в нашем тире, мишень универсальная, состоит из щита с мишенью, алюминиевого каркаса и защитного кожуха. Принцип работы при выстреле насадка излучает пучок лазера в сторону мишени, который попадает и захватывается считывающим устройством, которое у нас находится в защитном кожухе сзади мишени. Считывающее устройство. Встроен аккумулятор, который позволяет проработать в непрерывном режиме до 4 часов. Заряжается через разъем микро-USB. Установлена кнопка включения-выключения считывающего устройства для экономии энергии. Для отображения попадания у нас предусмотрена световая индикация. Пример проверки работоспособности мишени. Огонь! Стрельба в автоматическом режиме. Программа, созданная нашей компанией, позволяет вести автоматический подсчет очков, затраченное время на выполнение упражнения.